Uzbekistan, Uzbekistan, Uzbekistan, привет, Uzbekistan. Uzbekistan, Nearly done for. Rahman kuş gelsin Afrikin. Class upgrade here. Пошел Пошел. Выгляди, короче. airdrop. The airdrop is coming. Angde, angde. The revived flight will arrive. Hello, I'm on sembrano, sembrano, a ver.